окончанием работы на участковых избирательных комиссии мы начинаем свое заседание комиссии. Сейчас главный тема несет повестку дня, которую мы включим еще дополнительный вопрос по рассмотрению жалобы э, крайнего Дмитрия Анатольевича, члена ИК с правом совещательного голос, который мы должны Сейчас рассмотрим. По существу. рассмотрения жалобы Равина Игоря Анатольевича. И второй вопрос об определении результатов выборов главы Карабинского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области. Кто за данную повестку, прошу голосовать. Собравшись, за, единогласно. Так, первый вопрос выношу на повестку дня. Поступила жалоба на нарушение требований избирательного законодательства. Э, знакомлю вас с этой жалобой. При знакомлении на УИК 887 поселок Угодно школьный 1 культурно-спортивный комплекс с реестром заявлений избирателей о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования, реестр взят в кавычки, в качестве причины для голосования вне помещения для голосования членам комиссии были сообщены заявители и затем вписан вес оснований для вызова, которые законом не признается в качестве уважительного выделенного журнала. Как указано в пункте 1 статьи 66 КЗ 67 Федерального закона 12.06.2 номер 67 ПЗ в основных гарантии избирательных прав и права на граждан Российской Федерации. Участковая комиссия обязана, обязана обеспечить возможность участия в голосовании голосования избирателям, которые внесены в список избирателей на данном избирательном участке, участке референдума не могут самостоятельно по уважительным причинам по социальной здоровью и инвалидности прибыть помещение для голосования. Участковая комиссия также обеспечит возможность участник голосования избирателем, участником референдума, которые внесены на список избирателей, участников референдума, на данном избирательном участке, участник референдума не находится в местах содержания госража, подозреваемых и обвиняемых. Взято в кавычках. Жирным шрифтом, поясняя, также выделены не могут самостоятельно положительным причин социального здоровья и инвалидности, выделены жирным. Законом не выделены законе данные слова. Формулировки закона не допускают иного толкования данной нормы, как признающего уважитель только первое состояние здоровья, второе инвалидность, третье нахождение в лишения Э, местах содержания пострадавших забиваний и обвиняемых, то есть закон связывает возможность голосования давно только для лиц, которые не просто принудительно приобретены избирательные участие в а принудительно или невозможно привести его серьезной болезни, инвалидности или принудительного нахождения пострадавших. Причина отдаленной старости или работы, как и, люб... и любые другие, за исключением болезни или инвалидности, нахождение пострадавшего не только не является уважительным, но и необоснованными. вопреки требованиям закона предоставляет ничем. Необоснованное преимущество лишь для одной категории граждан произвольно лишает возможность возможности голосовать других категорий. Действительно, почему для граждан деревень, которые не считают необходимым прибыть на избирательный участок, должно предоставляться преимущество по сравнению с гражданами, которые исполняют свой профессиональный служебный долг, но не знают возможности голосовать на дому или на работе. Почему сельские жители, не желающие прибыть на участок, но до которого, что важно, тем не менее, э, тем не менее доехала комиссия, получает преимущество перед врачом скорой помощи или полицейскими, обеспечиваем порядок на тех же избирательных участках, находящимися там в соответствии с приказами и не имея возможности голосовать. Почему пожарные, дежурящие всю смену в течение дня голосования, решают справа голосовать в таком случае, а жители деревень, весь день отдыхающие свой законный выходной перед телевизором, получают преимущество? И ну, при всем уважении к сельским жителям, чем они лучше молодых избирателей, которые, будь им предоставлено право голосовать на дому, не сходя с дивана, проголосовали бы, очевидно, с явкой, явно дошкаливающей за скромные, имеющие место в реальности 5-10%. Таких вопросов, не находящих какого-либо внятного ответа в случае произвольного предоставления права голосования другому, ну, может быть огромное количество, но правильно соответствие закону ответ их может быть только один. Ответ каким э, категориям граждан давать приоритет решен законодательным, законом и действием числом вопрос, который правил шаг избирательной комиссии, кроме того, решен абсолютно определенно. Только указанные две категории имеют право голосовать на ну, тому от остальных комиссии заявки обязаны принимать, но разбирать которые не имеют права по закону. Другим аспектом голосования сформированных порядком сельских жителей является существенное искажение голосования в пользу кандидатов, которых предпочитают жители деревень. Между тем, не является секретом, что жители отдаленных селений лица преклонного возраста голосуют совсем не так, как жители поселков или молодые люди. Они выбирают стабильность, другие развитие, одни кандидаты партии власти, другие иных кандидатов. Таким образом, незаконное установление преимуществ для одной категории лишает права жителей королевского сельского поселения знать знать, кого действительно выбирали жители, а ее преимущественно лишь одному кандидату его главы Шубаеву. При этом необходимости для Шубаева получать преимущество голосования именно таким законным способом, очевидно, не было. Так же, как не было необходимости повышения процента голосующих, если при этом по сравнению ставится сама легитимность закона всех проведенных выборов. На основании указанного комиссии было предложено предоставлять право голосовать в соответствии с лишь лицам, имеющим уважительную причину для голосования, помещение для голосования, то есть по причине болезни, инвалидности, но не причине удаленности участка. Как указано в пункте 1 статьи 83 закона Ярославской области о а выборы органов государственной власти Ярославской области, органов местного самоуправления муниципального образования Ярославской области, Участковая избирательная комиссия обязана обеспечить возможность участвовать в голосовании всем избирателям, которые внесены в список избирательных данных избирательном участке, которые по своему здоровью или любой другой уважительной причине не могут прибыть в помещение для голосования. При этом пункт 5 статьи 2 закона Русской области установлено, что в случае противоречия указа закона федерального закона основных гарантий избирательных прав и граждан участия в первом граждан Российской Федерации. Точка. Таким, ну, мы с ним закончено, я у нас предложение, поэтому не могу комментировать. Таким образом, несмотря на то, что федеральным законом установлен черпающий перечень уважительных причин для голосования дома, именно болезни инвалидности закона Русской области, Перечень уважительных причин ограничен лишь неопределенным указом или любой другой уважительной причине. И в этой части противоречит мирарным не применяется согласно пункту 5 статьи 2 взял закон Ярославской области и пунктом 6 статьи 1 п.з. 67. Прошу комиссию рассмотреть заявление, принять мотивированное решение по существу вопроса, днем решения участковой избирательной комиссии по участку 887 и выдать незаверенную копию решения. Все. Ставлю данную жалобу решение, первый пункт мы уже можем приписать, потому что мы рассматривали данную жалобу. Есть возражения? Пункт ну, первый. Решение. Рассмотреть. Смотреть? Рассмотрим. Дальше. Принять мотивированное решение по существу вопроса. Отменить решение участковой избирательной комиссии. В соответствии со статьей 96, пункт 6, мы имеем право принять если поступила жалоба на решение нижестоящей, в данном случае участковой избирательной комиссии, принять решение, оставить жалобу без удовлетворения, отменить полностью или в части. Пожалуйста. На обсуждение. там очень много... Коротко сказать, да. Э, в заявлении Такое граждан, голосующих на Дону, была указана причина удаленность от УИКа. Соответственно, представители комиссии с правом совещательного голоса усматривают в этом нарушение, потому что данные э, нет в федеральном законе, хотя э, открытый перечень существует в законе Ярославской области. Там что, молодежь голосовала? Да, я или люди пожилого? Они могли быть инвалидами и написать, да. что удаленность от УИКа для них проблема, и они не могут добраться до участка. Конечно, Потому что они могут быть нездоровыми, инвалидами, да, и это для них причина, что они не могут добраться. Возраста, ну, да, молодежь. незнание их закона, что написать, может быть. Это как вариант. Мы не можем не... обсуждать, что граждане думали в этот момент. А они... Возраст являлся одной из причин, которая указана непосредственно и почти все люди преклонного возраста наверняка инвалиды или болезнь. Про преклонного возраста, как вы заметили, жалобы я не говорю ни слова. В то же время а, возражая да, вот на то, что вы говорите про закон Ярославского, действительно вы обязаны его применять. Вы обязаны применять каждый из пунктов этого закона. А пунктом пятым, там, где мысль не закончена, статьи второй а, Ярославской области установлено, что в случае, если закон Ярославской области противоречит федеральному закону, то применяется закон, имеющий большую юридическую силу, а именно закон 67 ФЗ. А, то есть сам э, закон Ярославской области устанавливает, что применяется закон именно федеральный. Федеральным законом 66 статьей установлен исчерпывающий перечень причин, которые могут стать основанием уважительных причин, которые могут стать основанием для выезда э, комиссии и, и голосования избирателей на дому. Таковых причин может быть а, если не ну, считать содержание под стражей, только две. Закон, закон Ярославской области э, расширительно толкует этот перечень, говоря об иных причинах. В данном случае этот закон Ярославской области вступает в противоречие, и в части расширительной он э, не должен применяться. Поэтому я прошу как раз комиссию на основе закона Ярославской области, на основе закона 67 ФЗ признать причину удаленность участка от избирателей незаконны, поскольку федеральный закон такой причины не установлен. Нет, Нет о законах написано... все понятно, вы все о а законах понятно, и вам, да. и нам. Да. Непонятно, в чем криминал. Там наверняка в удаленности криминал. или в том, что люди не криминал могут добраться да. до... Криминал в том, что э, мы говорим о конкретном пункте, 880. Да, предупреждаю всех, у нас есть уголовная статья в настоящее время о клевете. О 887. Э, и э, в УИКе 887, э, если говорить о тех деревнях, которые перечислены в реестре, эти деревни не являются сколь-либо удаленными. Мы и основанием для того, чтобы... Вот криминал, как раз я про это говорю, что в данном случае... Нет, мы вас нет. Нет, мы вас не об этом не спрашивали. Молодые люди голосовали. Или Голосуют, это не деревня. Заявители мне представлены территориальную комиссию копии заявлений. Как мы не можем оценить, какого они возраста. Голосуют э, а, не деревня, а люди. А, дело в том, что в реестре, насколько вы знаете, а, а дата рождения не проставляется. Год рождения. Год рождения в реестре принятия заявок не проставлен. Я могу предоставить вам сейчас этот реестр, который у меня есть, ну, и там этого нет. Мы не можем исходить сразу, Таким образом, да, таким образом, принимая заявку, в данном случае, и указывая э, населенные пункты, которые находятся вблизи от избирательного участка, комиссия не рассматривала этот вопрос, удаленный он, э, являются ли граждане больными или каким-то еще. Нет, и зачем регламентируется вот удаленность? Они все это знают. Ничем, в том-то и дело, что понятие удаленности, по, понятие удаленности да, это, это получается так, что избирательная комиссия Получается так, что По состоянию здоровья. Да, него. он рассчитывает свое состояние здоровья. Кому-то 200 метров не удалено, а кому-то километр. По поводу состояния здоровья я готов отметить, э, отметить, что в реестре указаны лица, которые по состоянию здоровья не могут. То есть мы не рассматриваем этот критерий. Я говорю только про произвольное, а не в соответствии с законом установление критерия избирательной комиссии. И считаю это недопустимым, поскольку федеральный закон это прямо запрещает. Нет, давайте он запрещает федеральный закон. запрещает. Но а здесь мы уже уходим в федеральный закон с точки зрения русской инфографии. Там написано в скобках, и трактовать это, э, если написано в скобках с точки зрения э, русского языка, это можно расценивать как пример или как руководство к действию так как комментарии к закону... не обязательно, что они только четко ограничены. Давайте прочтем закон и посмотрим, насколько он... А, он нет, не... закон не надо. Ну вы знаете, вообще-то это одна строчка. Я, я эту статью вам прочитал. Да, мы ее три раза ну, тем более, раз на три раза прочитаю. То есть, но ну, а синонимичность понятия уважительных причин и по состоянию здоровья и инвалидности ну, я, собственно, Нет, не только на это ссылаюсь, я ссылаюсь на... Уважительная как... причина вот для этих избирателей, уважительная причина, что им не добраться до участка. Они могут просто в своем комментарии, когда вот этот реестр заполняли, не написать, что по состоянию здоровья или по инвалидности. Они написали эту подразумевая, что они не могут по состоянию здоровья так далеко добраться до участка. А, да, Почему это, вы считаете, да, что мы, это конечно, можем домыслить за э, конкретного избирателя или а конкретного а избирателя. конкретно написано, что тем самым мы допускаем произвол со стороны избирательной комиссии. Произвол необоснованный, который не предусмотрен, э, это усмотрение, в данном случае произвол, не предусмотрены законом, э, федеральным законом. И если э, статья Ярославского уровня... Произвол с точки зрения чего? Произвол с точки зрения усмотрения. То есть да, данном Это они принимают решения в соответствии с законом. Да, но они не принимали решения То есть закон дело в том, что, произволом? Э, дело в том, что они не рассматривали причины в совокупности. Не рассмотрение, поясняю, не рассмотрение причин участковой комиссии отно, э, относится э, к отрицательному действию комиссии. То есть если э, комиссия сомневается в справедливости причины, то она должна принять отрицательное решение, доказать ему голосование. Да Юра, да Юра. если они не рассматривали, э, как вот говорит член комиссии, что это произвол, хотя я не согласен с этим, если они не принимали решение, то де Юра, они согласны с данной уважительной причиной. Я Посчитали думаю, ее уважительной. Я, я думаю, данная точка зрения, она... Э, Тем более, что в жалобе не приложены заявления э, данных граждан, мы не видим, какого года они. Поэтому оценить, по сути да, что способствовало написанию. Во-первых, это могло быть э, сделано за них, не, не факт, что они представлены лиц, другими лицами, как в соответствии с законом. Поэтому давайте оценим. А, в данном случае говорить о том, что а, принимая заявку, то, что требуется по закону а, от избирательной комиссии, а, принимая заявку по телефону, лично или по письменному обращению в избирательную комиссию, э, э, не означает автоматического приема и одобрения этой комиссии. Почему? Потому что это противоречило бы основополагающему принципу а, коллегиальности принятия решений комиссии. А в то же время принятие заявки осуществляется лишь одним лицом, которое принимает заявку лично, по телефону, а, либо от третьего лица. Поясню. Говорить о том, решение, что, как только, что является как ли это данная заявка, э, уважительной причиной, не входит в обязанности участковой избирательной комиссии. Как только получена заявка а это не означает автоматического ее приема и одобрения. Вот если это решение комиссионно принято, тогда да, тогда это решение комиссии. В данном случае решения комиссии не было. Поэтому говорить о том, что эта заявка рассмотрена и признана правомочной, э, на мой взгляд, не э, А в законе разве написано, что каждая заявка избирателя должна рассматриваться коллегиально? А в законе написано, что, что решения комиссии принимаются коллегиально кроме случаев, когда э, отнесены а вопросы, не принимается, в, когда э, заявка принимается, но решение об уважительности или неуважительности причин нельзя с, э, сразу связывать, автоматически связывать просто с принятием заявки закон такого не устанавливает. Поэтому, на мой взгляд, вот а э, замечание, замечание председателя не основано на норме закона. Порядок действий избирательной комиссии конечная установлен законом в соответствии принятия решения. Конечная, конечная, конечная цель моей жалобы – это, собственно, отменить решение участковой избирательной комиссии, согласно которому, вот, э, поскольку выборы уже состоялись, а, я считаю, что а, неправильно создавать такой прецедент и давать избирательным комиссиям право усмотрения, и в частности а, давать а, возможность включать в реестр и признавать уважительными только на основании удаленности избирателей от избирательного участка. То есть это э, полный произвол. Завтра мы увидим не только удаленность, а какую-то другую причину, которую они лучше придумают, ну буквально на коленке. И мы будем обсуждать. Ну да, да, конечно же, это может быть причина уважительная, неуважительная. Заявителям не представлен реестр и полный список заявок. Но, тем не менее, вот э, а, закон говорит о том, что может быть две причины. Либо мы соблюдаем закон, а, либо мы говорим, да, избирательная комиссия, делайте, что хотите. Ну, на мой взгляд, позиция должна быть какой Ваша позиция понятна. А сколько избирателей голосовало? Нет, здесь ну, лежат ну, переносные ящики, голосовали избиратели, которые, самое, которые голосовали по болезни и по инвалидности. Самое интересное, что по, боли, по болезни лица, которые голосовали на 787-м УИКе, они а проголосовали по болезни стопроцентно. А вот лица, которые голосовали по удаленности, они проголосовали всего лишь 60% от тех заявок, которые... Сколько были конкретно? А с, э, всего было заявок 60, проголосовало 49. То есть 11 человек... Э, больше, больше, э, больше 40 человек, 41, э, по-моему, 41, э, 41 заявка была на голосование в связи с удаленностью, то есть больше половины, что меня, собственно, и возмутило. Я попросил комиссию исправить это. Понимаете, может быть, и... просто комиссия избиратель да, может формулировку. Э, обязан ли, вот я для обсуждения, обязан ли избиратель, который не видел в глаза да, 67-го ФЗ, и не знает, как формулировать вот это, я инвалид или я... Обязан ли, имеет ли он внутреннюю э, ну, образованность написать такую-то, обязательно 67 ФЗ, такую-то причину, что он не может прийти на участок. Достаточно ли образования, как вот здесь указано, сельских жителей, образованности, написать свою причину не прихода на участок? Да просто участковая а, комиссия не а, поедет. А, я не согласен с такой постановкой. Да, она поедет я, а я не вопрос, я для обсуждения. А, в корне не согласен, как раз для обсуждения. Почему? Потому что а, среди вот этих 60 заявок а, указание «Удаленность участка» была а, установлена во всех а, вот этих 41 заявке, по которой выезжали. Эта формулировка фигурировала везде. То есть с точки зрения сельского жителя, который не образован, не имеет юридической практики и не читал закон. Я сказал, что они не образованы. Конечно, не знаю. Конечно не он знает, знает, это я. Говорю. Так вот я говорю о том, что, заканчивая мысль, что очевидно, очевидно, что эту формулировку а, не формулировал сельский житель, а формулировал член избирательной комиссии. Почему? Это, это а, потому, смысл. потому что 41 человек... Я вам скажу, что данную заявку можно написать человек, сказать ему сосед. 41 человек с точки зрения... 41 человек, не связаны друг с другом, они все не являются соседями, они расположены в разных местах, не могут с точки зрения статистики и здравого смысла задать одну, одну причину. Эту причину формулировал член комиссии. И это он формулировал ее таким образом, чтобы вот в данном случае изложить позицию, которую ему изложил сельский житель. Вы, Там скажите, пожалуйста, фамилию члена участковой комиссии, который формулировал данную который заполнил весь реестр с какой причиной. Ну, можно открыть реестр и посмотреть. Нет, мы не графологи а? и так далее. Вы Нет, скажите... мы не графологи, мы, естественно, не графологи. Нет. Поэтому я а попросил... Где доказательства того, что человек, который принимал телефонные звонки, заполнил за кого-то причину? Очень просто. Как? Смотрите, вот э, в данном случае мы что предполагаем? Мы предполагаем, что на меня, как на заявителя, возлагается обязанность по доказыванию того, что именно вот э, да, этот, человек, э, этот человек принимал эту заявку. Ну, да. во-первых, это абсурдно с точки зрения... Нет, вы утверждаете, что член УИК вам подсказал... Но поскольку... Нет, вы сейчас только что утверждали. Если, да, естественно. Я сейчас продолжу, если вы меня не будете перебивать. Нет, я вас не перебиваю. Вы мне скажите, члены Если продолжу, я все равно э, выскажу ее. А фраза да, предельно простая. В реестре, в графе а, тех лиц, которые принимали заявку, указан один человек, когда удаленность, на А и фамилия. И это как раз объясняет, почему эта формулировка появилась таким образом. Так. То есть, когда не было болезни, эта формулировка туда оставлялась. Когда была болезнь, была формулировка болезни. То есть, естественно, я не против того, чтобы лица, которые болеют, они получали возможность голосовать. Но сельский житель, который просто решил не приходить на избирательный участок, а решил вызвать к себе вот э, таким образом мобильную группу э, с э, членами избирательной комиссии, не должен получать преимущество перед лицами, которые не смогли прийти э, и проголосовать в силу а объективных причин. А что им мешало Что им мешало это преимущество никакого нет? Тем более, что читав только что член комиссии сказал, его там не было, поэтому так, это чисто может быть и совпадение, и член УИК может быть сказать, что это они так говорят. Я, это мы не можем ну, сейчас... Это, это, что, это, что, конечно же, это может быть совпадение. Но менее вероятно совпадение да, является то, что, то, что люди, 41 человек, я Алексеева. Могу, я нет, могу я положить, если вы позволите, да, э, что... Конечно. Ее зовут Алексеева. Это э, член комиссии с правом решающего голоса. Но она заполнила реестр, не более того. Не факт, что она принимала... Она принимала заявки, да. Более того, следующий, который у нас принимал э, член комиссии, и тоже указывала отдаленность участка, это была Киселева. Ну все понятно. Ну, то есть уже Знаете, двое. У меня да. там, а, уже два члена у них получается. Не один, а два. Восприняли с такой формулировкой. Вы сейчас только что утверждали, что член один. Совершенно верно, два человека. А, уже два. Да, я могу сказать. вам и... Понимаете, два члена, сколько членов у них принимало звонки? Скажите, пожалуйста. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Да, Может быть, я ошибка, я, скорее всего, одного-два раза посчитал. Ну, то есть вся, вся комиссия, но формулировки именно такие указывал, указывал только два, два, э, соответственно, члена комиссии. Так, это было вначале. Я даже могу сказать, как это было. Они входили ну, просто в деревню, и, естественно, они общались со здоровыми людьми. Они вручали, вручали. Когда они, когда они были? В деревнях нет здоровых людей? Нет, когда они там были. Вы обижаете деревенских жителей. Нет, когда они там были. А почему они должны были со всеми людьми? А почему вы диагнозы ставите? Здоровые, да, люди здоровые. А, я не ставлю диагнозы. Это вы как раз говорите о том, что все люди, которые удаленные, они являются больными. Когда они были в этом населенном пункте? Вы утверждаете, что это нездоровые люди, то есть инвалиды правильно? Вы указали. Да, здесь есть больница, нет нее. Вы сказали, да, вот эти там. Да. Все. А остальных владельцев? Возрастная категория, да. А остальных? Какой я... категории людей? Которые просто, просто, не хотят, просто, которые просто, просто не, не хватает, которые просто не хотят приходить. Не хотят. Так, извините, а они не знают законов. Нет, они хотят приходить. И они не хотят. Не хотят, но не хотят голосовать. не хотят, э, что мы должны сделать? Самое главное, не хотят голосовать. То, что они не хотят приходить избирательный участок, доказывает... Это недоказуемо. И доказывает процент проголосовавших. Уважаемые коллеги, я прошу прощения, но вы просто неоднократно перебиваете меня. А, вы только один говорите. Вы ну, я не только один а говорю. А, короче, это э, я говорю про то, что а, голосовавшие по этому критерию проголосовали всего лишь на 50%. Это говорит как раз об их желании голосовать. Нет, я примерно представляю, какое решение комиссия примет, но, а? тем не менее, с точки зрения логики, я боюсь, что вот в Вы знаете, я житель этого региона, я вам скажу, я могу назвать вам фамилию, вполне кто, вам жаловался. И люди, те, которые не могли проголосовать, вы знаете, это абсурд. Люди, которые... Они за вином ходят по селу, где Нет. голосуют как раз где пункт. А проголосовать люди хотели проголосовать, для этого они позвонили. Свою, свою трактацию законов ФЗ. Самое главное, Получается, направленность всех выборных законов, не знаю, не знаю, гражданам проголосовать. Я не понял вашу мысль. Ну, а получается, звеном, звеном они могут ходить. Да. Здоровья, на это, здоровья на это хватает. Да. А в то же время вот э, сказать о том, что и прийти и проголосовать не звеном, а просто проголосовать, они не могут. И они не включены, получается. А вы за их права радуетесь? Так, ну понятно, позиция понятная. Еще раз напоминаю членам комиссии, пожалуйста, предложение по данной жалобе у нас возможно оставить без удовлетворения, отменить решение из участковой избирательной комиссии 887 полностью или частично. Пожалуйста, какие предложения? Решение не отменять, ставить нет, пожалуй, оставить жалобу без удовлетворения. Да? Поступило предложение. Другие предложения имеются? Ставлю на голосование. Кто за то, чтобы оставить жалобу на нарушение без э, требований избирательного законодательства, без удовлетворения? Кто за? Прошу. Против? Воздержались? Единогласно. Переходим ко второму вопросу в определении результатов выборов главы Карабельского сельского поселения. В соответствии <clears throat> с проведенными выборами, в которых мы участвовали, нам необходимо утвердить протоколы в итогах голосования участковых избирательной комиссии и признать в соответствии с результатами одного из кандидатов избранным на должность главы Коробельского сельского поселения. Довожу до сведения членов территориальной избирательной комиссии, что в выборах у нас участвовало 7 избирательных участков. Число избирателей внесено в список избирателей на время окончания голосования 10 428. Бюллетени получили. Есть ли смысл читать? Так, это у нас а, сходно, да? Так, число избирательных бюллетеней 7820 полученных участковыми избирательными комиссиями. Э, голосование досрочно 0, голосовать досрочно в помещении территориальных, соответственно, 0. Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования 2735. Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 397, число погашенных избирательных бюллетеней 4688, число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 397, Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 2735, число недействительных 20, число действительных 3112 бюллетеней, число утраченных 0, число бюллетеней не учтенных при получении 0. Довожу до сведения ТИК э, количество голосов, распределенных по кандидатам. По кандидатам. Абрамычев Михаил Александрович 323, Артамон Андрей Леонидович 124, Веретенников Виталий Борисович 18, Грузева Елена Анатольевна 16, Шибаев Евгений Викторович 2355, Шуманская Татьяна Николаевна 276. В соответствии с пунктом 7 статьи 87 мы видим, что Шибаев Евгений Викторович набрал максимальное количество баллов из 6 кандидатов. Предлагаю решение комиссии. Первое. Утвердить протоколы комиссии 888 по 887, 88 э, избирательный участок. Признать. Второе. Признать избранным на должность главы Карапельского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области Шубаев Евгений Викторович. Направить решение в газету «Ярославский агрокурьер». Третье. Для опубликования. У а кого-то есть какие-то предложения по данному решению? Ставлю на голосование. Кто за данное решение, прошу голосовать. Против? Воздержались единогласно. На этом повестка дня у нас исчерпана. Спасибо.